Halo Sobat Youtube Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pengepungan kota Baghdad Yang dilakukan oleh bangsa Mongol pada saat itu Pengepungan kota Baghdad yang terjadi pada tahun 1258 adalah sebuah invasi, pengepungan dan penghancuran kota Baghdad ibu kota Khalifan Abbasiyah ketika itu dan ibu kota Irak modern oleh pasukan Ignited Mongol bersama pasukan sekutu-sekutu mereka di bawah pimpinan Hulagukan. Tujuan utama ekspedisi Hulagu ke Timur Tengah adalah untuk mendirikan Imperial kokoh yang kini Tuloid yang mengendalikan daerah ini dan memperluas keseran namun tidak secara langsung menggulingkan Abbasiyah yang sebelumnya telah tunduk kepada mereka. Jika Khalifah Abbasiyah hanya menolak menyerah dan mengirimkan pasukan, Kagan menyuruh saudaranya Hulagu untuk menghancurkannya. Pengapungan itu terjadi pada tanggal 29 Januari sampai 5 Februari 1298 yang berlokasi di Baghdad, Irak. Hasil dari pertempuran tersebut dimenangkan oleh pihak bangsa Mongol dan pihak yang terlibat dari Kekaisaran Mongol bekerjasama dengan Kerajaan Georgia. Tokoh dan pemimpin dari kedua belah pihak dari pihak Mongol yang bernama Hulagu Khan, Argun, David 7 dari Georgia, Beiju, Buka Temur, Sunitai, Kisbuka, Koke Ilge. Sedangkan dari pihak Abasyah yang bernama Al-Mutassim, Mujahiduddin, Sulaiman Shah, Karan Sungkur. Sedangkan untuk kekuatan dari dua imperium tersebut, dari pihak Mongol sebanyak 120.000 hingga 150.000 dari semua total prajurit, ditambah 40.000 prajurit Mongol, infanteri Georgia, 12.000 kavaleri Armenia, 1.000 juru bom China, dan prajurit Turk, Persia, dan Georgia. Sedangkan dari pihak Abbasiyah berjumlah 50.000 prajurit. Untuk korban dari pihak Mongol tidak diketahui, tapi dipercayai minimalnya. Sedangkan dari pihak Abbasiyah sebanyak 50.000 prajurit telah tewas 2 juta penduduk sipil dan 100 ribu lebih sumber dari non-Arab. Setelah invasi dan penghancuran ini, kota Baghdad berada dalam keadaan hancur total. Perkiraan jumlah penduduk yang dibantai selama invasi bervariasi menurut beberapa pendapat dari 100 ribu sampai 1 juta orang.